Здравствуйте, я продолжаю свой блог. Сейчас я буду выполнять стрижку модельную. Она больше классическая, но выполнение будет у нас так же, как с машинкой, так же и вручную. Сейчас я буду боковые зоны обрабатывать машинкой. Я уже приготовил себе насадку. Насадка номер 4. Я начну с четверки. Техника стрижки выполняется, как и спортивной канатки, с большой на меньше. Плавно, все плавно. Сейчас я взял насадку номер два. 6 миллиметров. Первая у нас была насадка номер 4 12 миллиметров. начинающим мастерам я рекомендую не доводить э, плавно машинкой, лучше доработать потом филировочными ножницами. Почему? Потому что как бы у меня уже имеется опыт свой работы с машинкой. я уже сразу же, естественно, буду дорабатывать чуть-чуть тоже филировочными ножницами, но я уже делаю плавно все. Несмотря на то, что я уже работаю второй насадкой. Сейчас я взял насадку номер один и дорабатываю на виске бачок. То есть у нас виски есть косые, прямые косые, бакенбарды и бачки. Я дорабатываю бачок. Почему? Потому что я буду еще стричь и брить бороду. Все, вы как видите, я уже сделал плавно с нуля. Вырубаем.